oke uh, selamat sore Bray jadi kali ini uh, gua mau melakukan pembersihan ya kan? atau sedikit penyayatan pada bonsai kelapa gading goreng gua waktu itu pernah gue lakukan uh, proses buangan pelepah yang sudah tinggi ya ini bisa kalian lihat ini itu pas apa ya dia seperti seperti tangga ya jadi waktu itu belum selesai karena waktu itu sengaja gue pertahankan untuk menjaga daun ini supaya tidak kali ini mau gue lakukan kita lakukan proses penyayatan eh, ya karena ini sudah tua jadi ini mau gue eh, gua lakukan proses karena ini sudah tua jadi ini mau gua lakukan proses penyayatan ya guys daunnya nanti tumbuh kerdil ya mudah-mudahan bermanfaat tipsnya atau cara perawatannya salam satu hobi salam ultramania mantap